la, siento por eso. no carreras. Es muy extraño, la verdad. Listo, ya casi voy a reclamar mi territorio. Y <coughs> siempre en este juego siempre tú vas a tener que tus rivales quieran quitar tu territorio. este nivel de descarga es más sencillo de lo pensaba, pero los restos son difíciles, porque tienen muchas barreritas que se que no las estrellas. Y si no encontrar la auto Nossa, sai. Oh. Se mi hermano que... Touch. Podría utilizar eso. Pero la idea es que... Pues yo digo, Está chévere este drone, está bonito. Rápido. Manejo. Los sé, máximo. la primera. Okay. todos tienen el mismo auto que el Vamos la este persona que voy a y no pasa да lots quiere arrastrar y me quiere quitar mi territorio y no voy a permitir eso. y ganar a ganar socio. Listo. Me tomó un poquito más de lo que pensé, pero semi Gracias. language you Eh, sí. y Pero terminemos con los animales. Bushido, vas a ser derrotadito. Christmas present. Castelo de nuevo.

cancer Thank you ¿Se Sí, Uh, Badia, essa foi. Chévere.